kuka onkaan oikea morso? vaarallista. <laughs> Ei pelottavia morsoja mailla, ei halmeilla. <laughs> Niin, niin, ja joskus on melkein niinku kuin kaipaa niitä, <laughs> niitä että morsoja. Ei, ei, ei, ei vaineskaan. Vitsi, vitsi, vitsi. Kuule Aasi. Niin, hurjan rauhallista. Joo. Aasi, kuule, ja, ja minun pitäisi kertoa. Katsos, kun nykyisin ei ole elämässä oikein mitään jännitystä. Yksi juttu. Niin, pitäisi saada vähän Nimittäin... lisää tätä vauhtia. Yksi Mikä se oli? M- morsoko? Suihkari. Entä jos se olikin morso? Eivät morsot osaa lentää. Mitä? Mistä sinä sen tiedät? Kuule, jos joku on mestari lentämään, niin juuri morso. Minä. Jos joku tietää sen, katsos, minä tiedän ihan kaiken morsoista. Miten sinä oikein mitä sinä oikein puuhaat? Mitä? Ai, oh, puuhaa. E- ei, ei, katsos, oletko sinä huomannut, että melkein kaikki muut osaavat lentää, niin, niin paitsi me. Niin. Minä niin toivoisin, että sinä palaisit maan pinnalle noista hullutuksistasi. Valmista! Miettisit nyt vielä! Varokoot morsot! Täältä tulee äh, rankka raketti aasi! Hei! ja minulla on sinua ikävä. Voi hyvin toivoo äiti. Taisi tulla väärään osoitteeseen. Tässä lukee äh, morso o o c o aasi. Tarkoittaa asuu luona. Tämä kortti on osoitettu Morsolle. Nyt on tosi kyseessä. Nyt äkkiä sisään ja ovet lukkoon. Kuuntele nyt, Aasi. Kuuntelisit nyt. Minä en ole uskaltanut kertoa tätä, kun pelkäsin, että ajaisit minut pois. Mm-hmm. ei ole korttiaan. Minä olen morso. Sinäkö olet morso vai? Niin, niin, niin, niin siis, niin, ai siis vitsi, vitsi. Kuka vai? on morso? Ihan totta. Minun piti kyllä kertoa aikaisemmin. Tää? Eh, no, no miksi et sinä sitten kertoinut aikaisemmin? Simpura, simpura sen, senkin petturi. Sinä et olekaan pieni ja kiltti ja mukava myrsy, vaan vaan iso, karvainen, sapelihampainen, kyntinen, kammottava, pelottava. Hei, minne sinä nyt menet? Tule takaisin! Myrsy! Myrsy, hei! Myrsy, ei kun morso. Enhän minä voinut tietää. Minä luulin, että morsot ovat kamalia, hirveitä, karvaisia, hurjia ja roistokaita ja, ja... Voi, tule nyt takaisin. Olen niin kiltti. Sanoit kyllä aika pahasti. Anteeksi. Anteeksi. Pahasti sanoin, mutta en missään nimessä tahdo sanoa hyvästi. Minun mottonihan on jo varsin varsana tämä, jos morson ystäväksi saisin, onnesta mä hirnahtaisin. Hei. Onko totta kanssa? Totta, totta kuin potta, potta. Varo vähän. Tosi rauhallista. Varo nyt! Pieni jännitys silloin tällöin kyllä tekee kummasti elämään. Piristystä!